ნამახვანი ჰესის მშენებლობის პროცესი დარღვევებით მიმდინარეობს. ეს პროცესი აჩვენებს სახელმწიფო ინსტიტუტების სისუსტეს და მათ არათანმიმდევრულობას. კომპანია ენკას ტერიტორიები მანამდე გადაეცა სანამ გარემოს დაცვით გადაწყვეტილებასა და მშენებლობის ნებართვას მიიღებდა. კერძოდ, მან მიიღო 600 ჰექტარი მიწა და გზის მშენებლობის ნებართვა ჰესის შედეგად დასატბორი მონაკვეთის გადასატანად. მიუხედავად იმისა, რომ ნამახვანის კასკადი ორი ჰესისგან შედგება, კომპანიას ნებართვები მხოლოდ ერთზე აქვს. ორივე ჰესის გარემოზე ერთობლივი ზემოქმედების მასშტაბი დღემდე შეუსავლელია. კასკადის ზეგავლენის ფრაგმენტულად შეფასება კი დაუშვებელია. ამას გარდა ქვემო ნამახვანზე გარემოს დაცვის სამინისტრომ დადებითი გეზეშე გადაწყვეტილება არსებითი კვლევების გარეშე მიიღო. კომპანიას მათი წარდგენა მოგვიანებით დაევალა. სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება ფუნდამენტური დარღვევების გამო უკვე 1 წელია სასამართლოშია გასაჩივრებული. გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებიდან 1 წლის თავზე კომპანია სათანადო კვლევების სრულად ჯერაც არ წარუდგენია. დამატებით, ეკონომიკის სამინისტრომ გამარტივებულად საგამონაკლისო წესით გაცდა მშენებლობის ნემართვაც. იმ პირობით, რომ კომპანია საბოლოო საპროექტო დოკუმენტებსა და ექსპერტულ დასკვნებს მოგვიანებით წარადგენდა. ენკა ადგილზე მიმდინარე სამუშაოებით მშენებლობის ნებართვის პირობებსაც არღვევს. მიუხედავად ამისა, ეკონომიკის სამინისტრო მას მშენებლობის პირობების დარღვევის გამო პასუხისმგებლობას არ აკისრებს.